lortu behar dugu. Denon egin a da. Tenemos que dar un salto simultáneo, unitario, todas y todos a la vez. La cuestión de las y los presos, refugiados y deportados políticos vascos es una de ellas, aunque no la única. Porque mediante la política penitenciaria, los gobiernos centrales de España y Francia siguen vulnerando sistemáticamente sus derechos humanos y los de sus familiares y amistades. erronka latza da, baina indarrak eta borondateak bilduz gero, guztion artean lor desakegula konpentsiturik gaude. Orain eta hemen, guztion artean. Txoen isolamendu eta bakartzeak anim amaitzea esigitzen dugu. gaixo batek aldiberean egin behar aurre gaixotasunari eta gartzerari. Horrela bizi behar dute amaika euskal preso politiko, eritasun ezberdinak dituzte eta baita egoera ezberdinak bizi ere. Batzuek sakabanaturik daude, beste batzuk euskal herrian. Hala guzti guztiek tokitziki mugatu eta bizi duten egoera bati erantzuteko baldintza nahikorik ez duen espazio ospel batean bizi dute bere gaixotasuna eta beraien zeriden gatik Etorkizunak egiari begira, epaituko duen ziurtasunarekin, eta dispertsatuak hain bakarrik senti ez daitezen, hauek denak salatzen ditu, eta askatasuna ematen diet nire itzai. Eta dispertsorekin bukatzeko, hauzu asko mamarko ditugu, besteak beste horreintxe gertzau.